到牛逼啊！你那人头像买的还是免费的？啥人头像？Here, I found a helicopter. 没打。那那那有你们？啊对。没的。高高我没有呢。嗯嗯。怎么？来个跳。 名片里面画，名片里面画。名片。Any unique? Does anyone need this? Lethal. Over here. Tactical. Over here. 这个那个逼好像是个外国人，好像也是。哎，管他呢，咱们咱们俩说话就行了。我操，兄弟！咋了？我看不一样的下路。 I see the device. Body armor. Opa, o, o, o melhor. Extraction is standing by. Mark an LZ for pickup. Banco. 你会开吗？我不会开。 <laughs> 我我真的不会开。你开吗？我开我开。啊，飞机呢？I see the device。哎操操！这他妈。飞机呢？我我。我 下去了，我吐了。我 <laughs> 还要重新下去你玩吃鸡吗？我删了，删了，然后内存不够，就下算了吧，下个游戏玩的。好。 你那吧。The p r e s i d e n is p r s e n t Hello, is t h president's tag is set for deposit? What? 300 meters. 哦。有人说我跳下来会不会死？跳下来开伞，你不是。 UAV entering the AO. Cash secure. Hippo is Cargo deposit is in position for your deployment. Wait. Yo voy a Let's go. Cargo deposited. Exfil is RTB. Moving here. Go, go, go, Contract failed. Stand down. 瓦萨卡停停停停停！我声太大了。Be advised, UAV is being overviewed. 声太大了，干人干人。 Does anyone need this? Does anyone need this? Let's go, baby. I love you. One six. Go, go, go, go. Stop. Mong 差一个。这下救人了。知道。让我打倒一个。哎，我打倒三了，大哥。对不起。 enemy dropping into the ao 抗战里面有四活好像四活有四活我吐了 继续马他，继续马他！来来来来来，我勒个我勒个兄弟，下来下来！Hostiles in the area. Hostiles in 前面，前一下，前面，前一下。啊！你也死了？死了，没甲。你被那个人哪个人打死你头上啊，打你那个，风暴 好烦呀，这人，菜地皮。 钱箱是哪个地方？就比较难难点。好的，几个？一个钱箱。Cash secure, h e l o it's RCB。猛他猛他猛他猛他过来。 send recon。UAV entering the AO。是吧？罗顶没没假的。死了？罗顶没掉，罗顶没掉，他队友掉了。好的。还有人好像，还有人。 Does anyone need this? Be advised, UAV is bingo fuel. Hostiles in the area. area.楼顶两个全掉，全掉牛逼。Does anyone need this? 楼顶还有吗？没有了，掉了。 起来吗？有一个，我想把它全捡了，我操！我去，我去买吃货。 把那个楼上填怎么填啊？从这刚刚那边上去。

下来下来下来下来。哎，知道。我们。Hello，Hello，I get separate deposit。去拿去拿，接着接着。 Watch out for one. Cargo's on board. Expert was leaving the AO. Cargo is secure at base. Does anyone need this? Kaçmaya koyalım lan. Supply box located. Move to secure. I see the device. Secure all cash you find. Be advised, enemy attack chopper incoming. Take it down and secure the cash. 好了。我浪费有那么多钱吗？不会掉楼上去吧？我操！你干啥去捡盆头吗？想捡。啊！我走，咱们帮你捡。Over here, anyone lose a box of cash? Go, let's go. 不会这把第一名吧，大哥？ 下了 d n 有用吗？有用我有啥用？看不上。 这这这人咋死了。对面顶楼啊！哇，大哥，你是中国人呀？我有点像外国人。零点，你们加一下。主要主要是你名字有点像外国人他被我打倒了，你他。 死了吗？他倒了，他兄弟，你没补啊？啊！我这我这啊！没没假的，我就一个假。 狗哥，楼上楼上楼上楼梯，把这杀了就第一了。他妈楼梯在哪？啊，第三名小啥？我吐了，我真的。